勝ったらたっぷりと揉みほぐしてやるぜ私が勝ったらバイトしてもらうよ The wheel of fate is turning Rebel 1 ガンフって、こんな感じあちょー違う違うもっとこう、魂を燃やす感じで、あちょー The wheel of fate is turning! Rebel One action! おっ